Kaixo. Eh, kaixo. Badakizu? Oh. Oh. Mugitu bat ikain beste denbora egamateak, zurrun zurrunak usten dizkizu artikulazioak. Eta gorputxo soa daukat minduta. Baina egia zan normala da, ez da? Hain beste denbora goian emanda. Orgoian? Bai, orgoian, zuaitzean. Eta zergatik zehon dundan goian? Eskutaketan ari naiz lagunekin. Eta, bueno, han eskutatzea erabaki nuen. Baina, lagun asko gaude. Eta, direnez, ni baina hobet eskutatu dira. Hala ere, eta gainera, gure bila atorrena nahiko traketsa da, eta arrastasunak eban behar zaizkio. Bestela, egunetan ez dugu aurkitzen. Nola egunak? Zenbat dara mazu jolazten? Ez daukazu familiarik, ez da inor zure zain? Kezkatuta egongo dira ba. Familiari? Nola ez daukazula? E, ez, ez, aitarik ez tamarik? Inor ere ez? Ez, eta zuk? Bai. Orduan kalean bizi zara? Nire lagunekin eskutaketan jolasten du. Jolasten nahi? <laughs> Zuk ez edo burutik, zano. Ambulantza dituko dut. Arrapatu, zaitu! Kakasarra! Horrein izan da izango da!